see you from behind. You can hear me in your mind. तो रुको जरा सबर करो क्यों हिला डाला ना